Ya, Ini nggak bisa dibuat nak, አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰንበታችኋል? ዛሬ ደግሞ የቤሬክሶቹን ነገር ልደግም መጥቻለሁ። በነገራችን ላይ ማለት ነው በጣም ይገርማል። YouTuber ኦቹ ብር ጠምቷቸዋል፣ በጣም ብር ጠምቷቸዋል እና ርዕስም እያጡ ነው። ርዕሳቸው እያስጠላ እየሄደ ነው የምር ሰው በየጊዜው ውሸት እየሰማ እየሰማ እየሰማ ከሄደ እየሰለቸ ነው የሚሄደው። ማለት ያኔ ብዙ ሰዎች አሁን subscribe ማንሳት ይችላል ከነሱ ማለት ነው። በጣም የሚያስጠላ ስራ ነው በእኔ እይታ ማለት ነው። ይሄ ሁላ ማሰዳዳብ፣ ይሄ ሁላ ማሰዳዳብ፣ ይሄ ሁላ ማልቀስ፣ ይሄ ሁላ መዋሽ ምን ያስፈለገው? ምን ያስፈለገው? ይሄ ለፕራንክ ከሆነ እውነት ያርግላቸው። እኔ የሚለው ይሄ ነው። ሌላ ምንም ምላቸው ነገር የለም። እውነት ያርግላቸው፣ ወላሂ እውነት ያርግላቸው። እንዲሁ በቃ ግራ እንዳጋባችሁን እንደው ግራ እንዲጋባቸው ነው የምፈልገው። እንዲሁ ሚዲያ ላይ ምንም ሳላንቀሳቀስ ሚዲያው ላይ ያለው ማለት ነው በነፍስ <laughs> በጣም ነው ያናደዳቸው። እኔ የእናንተ መጨረሻ ማለት ነው የምፈልገው ምክንያቱም እየደጋገማቸው ነው፣ ውሸት እየደጋገማቸው ነው። ምን ያደርግላቸዋል? ምን ያደርግላቸዋል? ግን ከታረቃችሁ እንኳንም ታረቃችሁ። ውሸታቸው ከሆነ ደግሞ የእውነት ያርግላቸው። እንደው በቅርቡ ያሰማን የእናንተን ነገር ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የሚለው። ይሄ ሁላ ውሸት ይሄ ሁላ ውሸት ለምን ያስፈለገ ደግሞ? ትማሩበታላችሁ ብሎ የሚለው ሰውዬ ደግሞ ከዚህ ምንድን ነው የምማረው? ምንድን ነው የምንማረው? ምናለ የሚያስተምረው ነገር ምናለ ምናለ የሚያስተምረው ነገር የሚነግረኝ ሰው አለ? ከዚህ ከእናንተ ስራ የሚናገር የሚማር ሰው ምናለ? እዚህ ጋር ምንድን ነው ደግ ነገር የሰራችሁት? አዎ ደግ ነገር ትሰሩ ነበር፣ ሰውን ትረዱ ነበር። የረመዳን ጊዜ ሙስሊሞችም እየረዳችሁ ነበረ። የሙስሊሞቹን ጊዜ ሙስሊሞችን እየረዳችሁ ክርስቲያኖችን፣ ሌላው ሌላዎቹም ጊዜም እየረዳችሁ ነበር ያው ጥሩ ነገር ስትሰሩ ሰውን የሚያስተምረው ነገር ስትሰሩ ነበር። ግን እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስተምረን አንዲትም የለም። በጣም የሚያናድር፣ የሚያስከፋ፣ የሚያስለቅስ ስራ ነው የሰራችሁት። ከዚህ ምንም የምንማረው ነገር የለም። ግን እናንተ ሰውን ምን ያህል ሰው እንዳስከፋችሁ መማር አለባችሁ። ምን ያህል ሰውን እንዳስከፋችሁ ማለት ነው። ሰው እናንተ ሰው ማለት ነው። ቤተሰብ ሰላም ሲሆን ማንም ሰው ይወዳል፣ ደስ ይላል። በቃ እና በሰው ቤት የፈረሰ እንዲሁ ነው። በዚህ ወጣ በዚህ በነገራችን ላይ መጨረሻ ላይ እናንተ prank የምትሉ ሰዎች ካላመናችሁ ራሳቸው ወደ ስትሉ እሷ ራሷ ያስታውቅባታል prank መሆኑ ማለት ነው። ግን እኛው ያው prank በመሆኑ አንዳንዶቹ ሊገባንም ግራ ሊያጋባንም ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ያዘኑታሉ። ለምን እንደዚህ ለምን ይሄ ይሆናል ብሎ በብሬክስ የሚሆነው በእሷን በቃ ለእሷ ያዘነ ወደ ብሬክስ ላይ ያዘነ ወደ እሷ በቃ እንደዛ ነበር። ግን መጨረሻው ደግሞ ብራንክ እንደሆነ ነው የተነገራችሁት። ይህ ብራንክ አይደለም፣ ብራንክ አይደለም ደግሞ ማለት ነው። ያስታውቃል፣ ጥላቻ እንዳለባችሁ ያስታውቃል፣ የምር ያስታውቃል። አንደኛ ነገር በፊቱ የነበረው intro ነገር ያደረጋችሁ advert ራሱ ተቀይሯል። ሌላው ደግሞ እንትና ሲሰጣት ራሱ በአንዱ በአንድ ልጁን አቅፎ በአንድ እጁ እሷን ሳያ ልጁን እያየ ነው በራሱ የሰጣት ማለት ነው። ሰላምታ አሰጣጣቸው ራሱ ያስታውቅባቸዋል። እንደተጣሉ እንደታረቁ ያስታውቃቸዋል። ግን እንኳንም ታረቃቸው። በእርግጥ ግን ፕራንኪ ከሆነ አላ ቁራን ስራባቸው ሆነ ሌላ የምለው ነገር የለም። አንድ ጓደኛ እኔ ያለችን ነገር ብነግራቸው ያለው መጨረሻ prank ላይ ያደርጉ ነው እያለች ነበረ። ግን እኔ confuse አርጎኛል ምንም በቃ ውሸት ነው ማለት አቅቶኝ ነበር፣ እውነት ነው ማለትም አቅቶኝ ነበር። ጓደኛ በእርግጠኝነት prank እንደሆነ ነበረ የደመደመችው ማለት ነው። ግን ባለፈው ከሳውዲ የእሷ ጓደኛ ነኝ ያለችው ብዙ ነገር ስታወራ ነበረች። አሁንም ቪዲዮ ሰርታለች። መጣላታቸውና ትክክል ነው፣ ግን ሰዎቹን ሚዲያ ላይ በቃ ፈርተው ነው ከተታረቁ በኋላ ከታረቁት በኋላ prank ነው ያሉት ብላለች። እሷን አምናታለሁ። ሰው ባይታመንም አምናታለሁ ምክንያቱም ያው እሷ መጀመሪያ ብዙ ነገር ስለተናገረች ምንም የምትጸጸትበት ነገር የለም። እውነት ነው ያለው፣ እውነት ነው የተናገረችው እንጂ ደግሞ በለሷ ተናዳ ነው እንጂ የተናገረችው ያኔ ከተጣሉ በኋላ ነው እንጂ የተጣሉ ሳይጣሉ በፊት ምስጢር አውጥታ እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው ብላ አይደለም የተናገረችው። ከወጣ በኋላ ነው ተጣልቷል ከተባለ በኋላ ነው ያ ምስጢሩን ያወጣችው ማለት ነው። ግን ከእሷም የተወሰነ መጠበቅም ነበረባት የሰው ምስጢር ከማውጣት ነገሩ ግራ የሚያጋባ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ፍራንክ የምትሰሩት ፍራንክ አንደኛ በሃይማኖትም አይፈቅድም፣ በኛ አይፈቅድም። በኛ ብቻ ሳይሆን ያኔ ሃይማኖት የትኛውም ውሸት ነገር የሚፈቅድ ሃይማኖት ያለው አይመስለኝም። እኔ ባላቅም በገብቼበት ጥሩ አይደለም፣ ለሰውም ጥሩ አይደለም፣ ለእናንተም ጥሩ አይደለም። ያሰባችሁም ፈጣሪ ሊያደርግላቸው ይችላል፣ አይታወቅም። ደግሞ ያላችሁበትም ሁኔታም ሆኖ እናንተ ተጣልታችሁም የተታረቀ አይታረቃችሁም ከሆነ ያው መታረቃችሁ ጥሩ ነው። ግልጽም ደግሞ ለምን አትናገሩም? አዎ ይቅርታ ተባብላችሁ ያው በቃ ይቅርታ ተባብለናል እናንተም በቃ እናንተ ከኛ ሆናችሁ ያዘናችሁ ምናምን ቅርታ አድርጉልን ብትሉ OK። ግን prank ነው ቅርታ ማለት ይከብዳል፣ ይከብዳል። እኛ ምንም ቅርታ የምናደርግላቸው ነገር የለም። እውነትም ቢሆን ያው እንኳን እንዳረቃችሁ፣ ግን ፍራንክ ከሆነ ደግሞ አላህ እንኳን ይቅር አይላቸው አይደለም። ሰው በውሸት ብር መሰብሰብን ዋጋ አለው። ሀቅ ሀቃችሁን አይሻላችሁም? አቃቸውን አይሻላቸው። በውሸት ብር መሰብሰብ ምንድን ነው ጥቅሙ? ውሸት የመጣ ያኔ ምንም ብቻ እኔ እንዲህ ነው ብዬ ልገልጽላችሁ እኮ አልችልም። ወላሂ እኔ በጣም ነው ያናደዳችሁኝ። በቃ በእኔ እኔ በጣም ተናድጄባችኋለሁ። ለምን እኔ አልወድም አልወድም ስለማልወድ እኔ ተናድጄዋለሁ። ሌላ ሰው ሊናደድ ላይናደድ ይችላል። ደግሞ የተናደድኩት ደግሞ ቢወጣልኝ ነው የሚሻለኝ። ብዙ ጊዜ አስባለሁ። እኔ እና ጓደኛዬ ጠዋት ስንነሳ ምን አለ አዲስ ነገር ስለ ብሬክስ እና መሲ እንደዛ ነበረ የምንባባሉ። የምር ስለ ብሬክስ እና መሲ ምን አለ ምንድን ነው የተፖስተው? እየተጨነቅን ነበር ማለት ነው። እየተጨነቅን ነበር ግማሽ ግማሽ። ያኔ እሷ ያኔ ፍራንክ ነው ትላለች፣ ግን እኔ ስጨነቅ ጠዋት ስነሳ ምን አለ አዲስ ነገር ስለ ብሬክስ ስለ ብሬክሲና ማሲ ነበረ የምንባባለው ማለት ነው። አሁን ራሱ በቃ ስፖሰት ገና ስንት እንትና ሆኖ ነው ገብተን በቃ ልክሱን ፖስቱን ስና ወደ ሆኖ ነው ገብተን ያየ ነው ማለት ነው። ያኔ መታረቅ እንኳንም ታረቃችሁ ችግር የለውም ግን ብራንኪ ማለታቸው ውሸት ነው ውሸት ነው። ከእናንተ ፊታቸው ራሱ ያስታውቃል ያስታውቅባቸዋል። እኛ ምን አገባን? ድንጋው ራሱ ሳይጋጭ እኮ አይኖርም። ማንም ሰው ይጋጫል። ግን እንደዛ ሚዲያ ላይ አውጥታችሁ ሁሉም ነገር ተናገራችሁም በኋላ ደግሞ አፍራችሁ መልሳችሁ አይ prank ነው የሰራ ነው prank ነው አላችሁ። OK ግን እናንተ መማር ያለባችሁ ካሁን በኋላ ማለት ነው መማር ያለባችሁ እናንተ ይሆናችሁ። ካሁን በኋላ ምስጢራቸውን አለማውጣት በራሳቸው ተማምናችሁ ካልሆነ የምትታረቁ ከሆነ ከመጀመሪያ ምስጢራችን ጠበቅ አድርጋችሁ ያዙት። ፈጥናችሁ አታወጡት። ምንም ዋጋ የለውም። ያው መጨረሻ ላይ እናንተ የራሳችሁ ናቸው ያፈራችሁት ማለት ነው። እኛ ተመልካቾች የሚያሳፍር ነገር የለም። ግን ይሄ ብራንክ ሳይሆን ያን በጣም ያን በቃ የወረደ የወረደ አሁን ሰዓት እኮ ሰው በቃ ከተጣላን ተጣላ ከኖረ ኖረ እንጂ እኮ ሁሉም በጀርባ ነው። በቃ ሁሉም በጀርባ ነው። ያኔ አሁን YouTube ኡ ሳንቲም ስለሆነ ርዕስም ስለስታጡ ርዕስ ስትፈጥሩ ነው እንጂ ይሄ ነገር በእኔ በኩል በእኔ በኩል በጣም አስጠልቶኛል። እንደው ሰብስክራይብ አንሳት አይቀርም መሰለኝ አንስቻለሁ አላውቅም። <laughs> አሳዘነችኝ አሳዘነችኝ የምር አሳዘነችኝ። በቃ ይሄ ነው በቃ ወንድ ይሄ ነው በቃ ብዬ ከኔ በቃ ውስጥ የሆነ ነገር በቃ ብዙ ነገር መላለስ የነበረው ማለት ነው። በቃ የድሮዋ ጫወታቸው በቃ ምጥ ያዘኝ ብላ እዛ ሰው ስታደርግ የነበረው በቃ ቤት ውስጥ ሁሉንም ነገር በቃ ደጋግሜን ተመላለስን። በቃ እንደ ራሳችን ሆነ እኔና ጓደኛ እያየን ያሳለፋችሁን life ማለት ነው። ያ life ም ቢሆን ያን የ YouTube ቪዲዮም ቢሆን አናቅም ብቻ ስና የስና በቃ ይሄን life እያየች በቃ እንዴት ነው የሚድነው የምትድነው እንዴት ነው የምትነሳው ምናምን በቃ በራሳችን አርገን እያሰብን ነበረ ለሷ ማለት ነው። እንዴት ነው የምትቋቋመው ይሄን በቃ እድሜ ዘመኗን እያየች እያየች በቃ ሁሉም የተቀሰቀሰባት ይሆናል። በቃ ብዙ ለሷ ስንጨነቅ ነበረ። ዛሬ ግን ያው አልሐምዱሊላ ተገናኛቸው። የመጨረሻው አይለያቸው፣ ግን ስራቸውን ይስጣቸው። አይለያቸው፣ ለእሷ ስል አይለያቸው። ምክንያቱም እሷ ስለምትወደው ምንም ማድረግ አልተቻለምና ያው ብዙም ነገር እንደተበደለችም ቀዳዳው አግኝቶ ሜዳ ላይ ማውጣቱም ያው እንዳለ ሆኖ ወላ ወደፊቱም ይሄን በቃ እንትና ነው ትዳር ውስጥ ጥሩም አይመስለኝም። ያው ከተሻሻላችሁ ነው እንጂ ብቻ ይከብዳል። ሌላዎች ደግሞ እንደዛ prank አታደርጉ፣ እንደዚህ አይነት prank አታደርጉ። ልጅ ተወፍቅ ተመትቼ ያለው እያለ ነበረ እና የልጅ ተወፍቅ ነገርን prank ይመስላል የመሪና ራሱ prank ሊሆን ላይሆን ይችላል እያለን ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥተዋል። ልጅ ተወፍቅም አላኩል ያህል ምንም ማድረግ አንችልም። መቻቻል ነው መቻቻል፣ አብሮ የመኖር ወርቃማ ህግ ነው ምናምን ይላል የሆነ መጽሐፍ። ምንም ማድረግ አንችልም በቃ ከመጣብን እናየዋለን። ምንም ማድረግ አንችልም። ግን እናንተ ተቆጥቡ፣ ተቆጥቡ እንዴ ለእኛም አስቡልን እንጂ ተቆጥቡ። ብዙም ያኔ እውነት ነገር ብትሰሩ የተሻለ ነው። ሰውም እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም። ከእንግዲህ በኋላ ምንም ብታቀርቡ ማንም አይሰማቸውም ማንም እውነት ነው ብሎ አይቀበላቸውም። እና ለማንኛውም ማሲ እንኳን ደስ አለሽ። በጣም ተጨንቀን ነበረ አንቺ በሰራሽው በውሸትሽ። ቢሆንም ታርቃቸውም ቢሆን ግን በጣም ተጨንቀን ነበረ። በጣም ለአንቺ ማለት ነው ቪዲዮንን እያየሽው ይሄ ሁሉ life ያሳለፍሽው ቪዲዮ እንኳን የእውነት ላይ ባይሆን ራሱ ቪዲዮንን እያየሹ በቃ መቼ ነው የምትድኙ መቼ ነው የምትነሹ ብለን በጣም እያሰብን ነበር። እሺ እውነቱን ለመናገር እና ወደፊት አይልመድባቸው። እንኳን ታረቃቸው፣ እንኳን ደስ አላቸው፣ እንኳን ደስ አለን። ሰላሙ አለይኩም።